हेलो फ्री फायर गेमर्स क्या हालचाल आप सभी क्या आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना तो गाइज आज के इस वीडियो में बात करने वाले गाइज आप जैसे यहाँ पे ग्रीना फ्री फायर मैक्स को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए जाते हो गाइज तो वहाँ पे एक नाम आ रहा होगा guys your device installed compatible with this वर्जन ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी गैज तो गई ये वाली प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रही है गैज और आप अपने फ़ोन में ग्रीना फ्री फायर मैक्स को कैसे डाउनलोड कर पाओगे ये वाली प्रॉब्लम अगर आपके शो हो रही है योर डिवाइस इंस्टॉल्ड बल विथ दिस वर्जन वाली प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन में आ रही है तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कर, करा दूंगा जिससे आप अपने फ़ोन में फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड कर पाओगे गाइज तो वीडियो को लास्ट वॉच कर लेना और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल एंड ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा मेरी और भी सभी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए और गाइज मैं इस पर दो वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उसमें बहुत सारे बंदों को ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि यार वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा यहाँ पे वर्जन ये है तो मैं कौन सा डाउनलोड करूँ तो उन्हें समझ नहीं आया इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ इसके बाद ऐसा कोई वीडियो नहीं आएगा कि इस वाली वर्जन को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें तो गाइज उन वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिखाया इसी तरह इस वीडियो पर भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फ्री फायर मैक्स डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है इस ट्रिक के बाद गाइज तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है बैक आ जाना है गाइज फिर आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है गाइज क्रोम ब्राउजर को ओपन करने से पहले आपको क्या करना है गाइज आपको अपनी सेटिंग्स के अंदर चला जाना है गाइज आपको अपनी सेटिंग्स के अंदर चला जाना है गाइज फिर आपको क्या करना है यहाँ पे अबाउट का यहाँ सिस्टम या अबाउट का आपका को कहीं पे भी नाम देखने को मिलता है जहाँ पे आपके फ़ोन का वर्जन शो होता है वहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे नीचे में अबाउट का ऑप्शन देखने को मिलता है इस पर मैं क्लिक करता हूँ गाइज जैसे क्लिक करता हूँ तो गाइज आप देख पा रहे हो इसका वर्जन है Android version one eight point one point zero ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप इसका वर्जन देख पा रहे होंगे guys one point sorry eight point one point zero ये इसका वर्जन है गाइज अब इसी तरह आपको अपने फ़ोन का वर्जन देखना है कि कौन सा आपके फ़ोन का वर्जन है गाइज ये देखने के बाद क्या करना है गाइज आपको बैक आ जाना है गाइज आपको अपना फ़ोन को बैक कर लेना फिर आपको क्या करना है अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है गाइज जैसे आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हो फिर आपको यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलता है अब यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्री फायर यहाँ पे आपको सर्च करना है Free Fire Max Free Fire Max eight point आपका जो भी वर्जन है eight point one point zero F P के फिर आपको लिख देना एफ पी के इस तरह से आपको लिखना आपका यहाँ पे पहले लिखना फ्री फायर मैक्स फिर आपके फ़ोन का वर्जन डालना है फिर एफ पी के पे क्लिक कर देना है इतना करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस यहाँ पे आपको ऊपर एक साइड देखने को मिल रही है ग्रीना फ्री फायर मैक्स एंड्रॉयड के फाइल तो इस पर क्लिक कर देना है गैज इस पर जैसे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा गैज आप यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल रहा है डाउनलोड एक्स एपी के आर सौ बासठ एम ये आपको डाउनलोड नहीं करना है आपको यहाँ पे नीचे स्वाइप अप करके आना है गैज आप नीचे जैसे स्वाइप अप करके आओगे गैज तो गैज अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको वर्जन शो हो रहे हैं आपके फ़ोन के रिलेटेड तो आपको जो वर्जन आपने देखा था गाइज अबाउट सेक्शन में उसी वर्जन को आपको देखना है गाइज आपके फ़ोन का वर्जन कौन सा है वो आपको देख लेना है गैज इस प्रकार का आपको बहुत सारे वर्जन आपको शो हो जाएंगे गैज अब जैसे मेरे फ़ोन का वर्जन था एट पॉइंट जीरो था अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गैज इसका वर्जन है two point eighty point zero तो यहाँ पे ये वर्जन कम है मेरे फ़ोन वाले से भी कम है तो इसे मैं आसानी से डाउनलोड कर सकता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसी तरह से आपको अपने फ़ोन का वर्जन देखना है और देखना है कि आपके वर्जन से कम है या ज़्यादा नहीं होना चाहिए जैसे मेरे फ़ोन का एट था तो यहाँ पर अगर नाइन होता तो ये मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता था गाइज लेकिन इसका अभी टू है तो इसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इसे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई यार मेरे में डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप देख पा रहे हो गाइज मैं आप पे डाउनलोड कर रहा हूँ और आपकी क्यों नहीं हो रहा मेरे को नहीं पता क्योंकि आप स्टेप मिस करते हो गाइज अब यहाँ पे निचले वाले पे क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे स्वाइप अप कर देना है यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है गाइज जैसे आप स्वाइप अप करोगे डाउनलोड पे क्लिक किया गाइज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डाउनलोडिंग और यहाँ पे डाउनलोड मांग रहा है और डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया तो गैज आप देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है ग्रीना फ्री फायर मैक्स अब मैं इसे इंस्टॉल करके भी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ गैज बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई यार मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाने वाला हूँ जैसे मैं इंस्टॉल पर क्लिक किया गैज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गैज कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा फिर यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक किया गैस तो आप देख पा रहे हो गैस मेरा इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो चुका है और गैस यहाँ पे मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है गाइज यहाँ पे एक मिनट एक सेकंड का और टाइम लगेगा गाइज और तो फाइनली गाइज आप देख पा रहे होंगे मैंने फ्री फायर मैक्स को यहाँ पे इसमें डाउनलोड कर लिया गाइज आप बहुत सारे बंदे यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइज भाई बहुत सारे ये सोच रहे होंगे भाई ने कुछ यहाँ पे पिक वगैरह यहाँ पे लगा रखी होगी ये देख लो मैं यहाँ पे इस तरह से मचका रहा हूँ फिर भी मेरा वही पिक देखने को मिल रहा है आपको तो भाई यार मैं कोई पिक नहीं लगाई इसमें इंस्टॉल करके दिखाया हूँ आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया हूँ हाँ हो सकता है आपको ऐप नॉट इंस्टॉल वाली प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए आपका स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहना चाहिए गाइज वरना आपका डाउनलोड नहीं आए होगा इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि ऐप नॉट इंस्टॉल वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इसलिए आपको क्या करना अपने फ़ोन के पे मोबाइल स्टोरेज को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना होगा तभी आप इंस्टॉल कर पाओगे आपको मैं होम स्क्रीन पर भी जाके दिखा सकता हूँ गाइज इसे फाइनली गाइज आप देख पा रहे होंगे मेरी होम स्क्रीन के ऊपर भी फ्री फायर मैक्स यहाँ पे देख देखने को मिल रहा है गाइज आपको अब आप देख पा रहे हो गाइज मैं यहाँ पे स्क्रीन को पूरी तरह से हिला रहा हूँ फिर भी यहाँ पे फ्री फायर मैक्स आपको देखने को मिला है कोई मैंने यहाँ पे वॉलपेपर नहीं चिपकाया है जिससे आपको ये ऐसा लगे कि भाई मैं जो रियल वीडियो बनाता हूँ कोई भी फेक नहीं बनाता हूँ जो भी बात होती है वो सच सच बताता हूँ इसलिए यार आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल एंड पर प्रेस कर लीजिएगा मेरी और भी सभी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका इसके बाद यहाँ पे फ्री फायर मैक्स डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा बहुत सारे बंदे मुझे ये बोलते हैं कि भाई कमेंट कमेंट सेक्शन में मुझसे बातें करते हैं लेकिन यार कमेंट सेक्शन में मैं इतनी ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ क्योंकि कमेंट ज़्यादा हाईफुल होता है इसलिए यार मैं यानी कमेंट सेक्शन में बात नहीं करता हूँ ओनली फॉर आपकी प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन इंस्टाग्राम पर ही मिलेगा तो इंस्टाग्राम के लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा आज का वीडियो बस नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो अपना ख्याल जय हिंद जय